L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada de l'alcalde de Sant Adrià de Besòs i diverses autoritats, ha visitat el nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. Situat a la zona del Besòs, aquest nou equipament metropolità permetrà unir dues ciutats que fins ara eren frontereres. El Besòs que defensem és un Besòs que deixi de ser un límit, una fractura, i que adquireixi centralitat urbana com a eix cívic, cultural i també educatiu. Volem un Besòs metropolità, un Besòs d'unió i no de separació. La posada en marxa del centre permetrà aplicar mesures de dinamització econòmica a la zona, un dels objectius principals del Pla de Barris que impulsa l'Ajuntament. El nou campus ens ha d'ajudar a posar el besòs al mapa, a treure noves activitats i usos a la zona. Entenem que avui és un primer pas, és només un primer pas de molts altres passos que han de venir. <clears throat> La vida de, la, de Sant Adrià i de l'entorn, o sigui, de, de, de Sant Martí, que és el barri veí de, de Barcelona, doncs, evidentment canviarà en 3.500 estudiants, amb investigació Ada Colau també ha fet referència a la futura connexió dels tramvies per la Diagonal, la qual cosa ha de permetre apropar els dos extrems de la ciutat. Un dels projectes més importants de mobilitat que volem impulsar és la connexió dels tramvies, no? precisament per unir aquesta ciutat metropolitana entre el Besòs i el Llobregat, els campus, no? els campus que ara hi ha aquí amb el campus de la Diagonal, que pugui haver-hi una connectivitat ràpida i àgil amb el centre de Barcelona. L'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est començarà a funcionar el mes de setembre, amb la voluntat de convertir-se en un altre referent de la UPC, pel que fa a la docència, la recerca i la innovació en l'àmbit de l'enginyeria industrial.